Всем привет, это Горя Огнем, а это первый предпраздничный летсплей по игре Doom 2 Evolution. А значит в нем будет много добра, веселья и беззаботной радости. Thank you. Ooh.